So, okay lah, so datang ke channel Dat Kampung So, hari ini aku nak bawa korang berjalan kat satu tempat iaitu Pekan Kecil Sungai Lembing Actually, tujuan aku ke Sungai Lembing ni adalah untuk mendaki Bukit Panorama Tapi alalang lah kalau sini, aku pun bermalam satu malam dan minat di Kasahnya Jadi, dalam vlog kali ini, aku akan review sikit tentang Kasahnya Resort pasal kita mendaki Bukit Panorama dan juga pengalaman aku tengok tapak perhantaran kita So without further ado, welcome to Israel Bay. Kemudian dia ada banyak pokok-pokok lama And then dia macam pekan-pekan lama lah And then macam dikerumuni oleh Gunung Ganang I would say Cantik lah dia punya Vibe tu memang vibe old town And very cantik lah dengan pokok-pokok ni Okey, seperti sebelum aku cekin ke Hill di Sungai Lembing, aku singgah satu tempat perkilahan. Nama perkilahan ni tempat perkilahan Pasir Kubur. Kenapa? Sebab on the way nak datang ke sini, korang akan lalu satu kawasan perkuburan. Dan kawasan kat sini yang istimewanya, korang boleh parking kereta betul-betul tepi sungai dan boleh mandi air sungai. Memang terbaik. Air pun memang sangat-sangat sejuk. Untuk masuk kat sini korang kena bayar RM5 kalau tak salah untuk satu kereta So ni lah area sungai dia ah, Tapi air dia tak sejuk lah Dia tak macam air terjun Dia rasa rasa-rasa air sungai Banyaklah kereta lepak setelah Banyak ke ya batu-batu sungai kat sini? Kau nak buat batu lesung ke? Batu tuam ke? Ha, budak-budak Budak-budak kampung tu aku rasa So tu lah aku sedikit pasal tapak perjalanan pasir kubur ni Aku memang syorkan korang uh, Beratah punya lebih boleh datang lepak-lepak kat sini Ada yang juga yang aku tengok barbecue tepi sungai Sambil tengok anak-anak mandi Sebab air ni tu pun cetek Tapi sekarang dah musim season mungkin agak dalam lah Jadi next year boleh try datang ke tapak perjalanan pasir kubur Memang terbaik Makassar Hill So aku akan menginap Satu malam lah dekat sini And I'm kind of alone So this is Sungai Lembing lah Sungai Lembing Okey, untuk penginapan aku di Sungai Lembing, aku telah menggunakan Casa Hill Resort. Ini aku check in 27 hari bulan untuk satu malam. 27 hari bulan Ogos 2022, aku dapat harga 202.50 sen. Dan bilik ini adalah Black Family. Di mana dia ada satu katil single dan satu katil queen. Dia punya bilik berkonsep container. Nanti aku tunjukkan korang macam mana keadaan bilik ni. Okey, bilik aku duduk ni uh, adalah antara bilik yang paling murah. Pasal ni aku dapat uh, 202 lah macam aku cakap tadi. Uh, book daripada Agoda uh, 27 August 2022. So basically bilik dia basic, semua ada actually. Ada hair dryer, ada buat air eh, pak buat kopi. And then yang ni family room, ada satu queen bed dengan satu single bed. Ada wardrobe, and then ada TV dan TV dia pun memang uh, TV Astro so basically apa yang ada kat dalam typical hotel ada dalam bilik ni cuma beza dia bilik-bilik ni dibuat daripada container and then uh, kalau boleh tengok juga uh, ada aircon so basically bilik ni memang sangat-sangat selesa lah macam korang check in hotel biasa cuma beza dia di dalam container in term of soundproof, surprisingly, uh, soundproof dia not bad. Aku tak dengar pun jiran sebelah uh, bercakap ke apa kan. Cuma, dia punya lebar tu memang lebar-lebar container lah. Ha, so, dia memanjang ke belakang. Dia tu still selesa. And then toilet je pula memang toilet standard ada waktu. heater. Sebab aku dah cakap malam-malam tu kat sini agak sejuk tau. Lepas tu dia berkabus dan juga you berkabus sebab sejuk. Ha, cuma kat, kalau siang pada tengah hari tu dia panas lah sebab ada kotelnya. Tapi hal sebab kotelnya ni ada aircon dan juga kipas. So overall dia cakap selesa dan worth it. So ni dia daripada kontainer ada buat. Ha, so tingkat yang bawah ni yang murah-murah dia triple katil lah. ha, dia turun bawah kat sebelah ni ada kafe ada tempat karaoke so actually dia dua tingkat lah atas tu ada lagi luar macam ni lah ha, ni ada satu face ada satu blok tu situ ada satu blok belakang tu ada satu lagi so besar yang bilik Okay. Uh, good morning. So sekarang pukul 5.45 pagi dekat Kasahi Resort ni. So yeah, a little bit kabus tapi taklah sejuk pun. So aku bangun awal ni sebab <clears throat> aku nak naik bukit panorama. So kita pergi dulu sana. Sini subuh dalam 5 5.6 So maybe sebelum naik aku solat dulu lah ha, ah, Ni tempat makan ni semula Ada orang karaoke kat sini Karaoke free lah sampai 10.30 pagi Okay so So Sain bangunan ni SJK Chinese School ni So ni korang boleh parking kat sini lah Okey, jom. Kita naik atas. Pagi, eh, pagi tu kalau nak semayang kat sini boleh juga. Tak ada apa aku semayang kat situ je. Sebab jalan tanah yang main elok lah. So let's go lah. Subhanallah zi. Subhanallah zahra mukuna lahum kuni wa inna lahum lamun qalbun. So basically dia malu orang bertangga lah. Dia naik ke atas. So it'll be naik tangga banyak lah seribu step So honestly Take it slowly Alright Okay So Tadi dah laluan bertangga ya Sekarang ni Laluan tak bertangga juga Tadi dalam 15 minit juga lah, naik bertangga tu So dia ada putus lah Sekejap ada tangga Sekejap tak ada ni aku naik tangga balik tapi untuk aku yang jalan-jalan exercise ni 20 minit tu dah rasa macam ada orang patah balik lah macam tapi so far ok lah dia taklah macam curang sangat make sense lagi satu lagi sebab aku ada masalah lutut sikit mana mana aku buat tongkat ni lah huh. The thing is Dekat sini Bila aku daki Tak ada angin sangat Tak tahulah hari ni je ke tak ada angin And then Dia taklah sejuk It's warm So berpeluh lah Sekarang pukul 6.45 Tadi aku naik pukul 6 So 45 minit lah So this is the peak lah So peak dia macam memanjang So daripada sana Adalah macam laparan sampai ujung sana Dan hari ni pun tak ramai seorang orang Kadang macam ramai Mungkin tak ramai lagi So view dia Kalau atas ni nak talak oleh pokok lah So aku kena turun bawah sikit Kalau nak tengok clear view Cuma aku tak sure mana sunrise So let's see. So aku dah sampai puncak Bukit Pulau Rama dan kebetulan aku dapat orang kapit yang sangat cantik guys. Like sangat cantik. Okay, ada pasal pagi eh Oh my god Bandar Sungai Lembing ni sangat-sangat apa eh Apa nak cakap Sangat-sangat old History and awesome So that's it guys uh, Aku punya experience uh, Dua hari satu malam di Sungai Lembing Bagi aku pekan Sungai Lembing ni sangat-sangat special Kerana nature dia sangat terpelihara And then historical value dia walaupun ianya seperti kampung lama yang semakin ditinggalkan bagi aku tempat-tempat ni tempat macam ni sangat-sangat fresh ya. udara dia sangat-sangat fresh dan sangat-sangat patut jangka ni so I propose to you guys come lah datang lah ke sekolah ni